रॅमसन कार्दोजो खुंच्या गावातलो रॅमसन पुर्वली सुकूर न्हू तर बरे चोड चोड करून रोल कसले तुझे singing you compose yourself or you compose yourself आणि त्यांच्यानी डायरेक्टर प्रोड्युसर एक्सेप्ट कर understanding What's your tuka? By profession, student or working? Student. Kui? Uh, Kala Academy Goa College of Theatre Arts. Theatre Arts. Yeah. Which borsan? Third year. Third year. Yeah. That is that is more classical, no? Theatre is more popular, no? Uh, yeah, there is more into uh, classical formal formal I see Indian theatre तू तियात्रान कसो पडलो केन्नाच्यान when I was age of four four early age And in the trad in the family tradition? Uh, tradition in the family like uh, uh, from uh, Zagor and musical shows, from Zagor to musical shows to Tiyat. Zagor is where where you have Zagor now? In kalangut uh, like my, uh, my mom take kalangut so कालांगूर सायडीनच्यान जागरा नाचन होय तियात्रान वयचन जागोर चड उलोवंक ना न्हय थोड्याच गांवांनी न्हय शिवली शिवली कालांगूट कांदोली कांदोली साश्टीन जाता साश्टीन खेळ तियात्र जाता आतां म्हयन्या सुद्दां हो यात महिन्या thirty one days like around twenty five days continue सुद्धा इथले शो या ऑलमोस्ट एव्हरी डे मरे almost every day so part B सगळे बाय हार्ट झाल्या प्रॅक्टिस आसता न्हू तेच्या पयलीं by heart thank you thank you so much thank you